病院行くよ病院つむじつむじごめんねうんごめん病院だよあそんな悲しそうな声で泣かないでうんそうだね 行くようん行くよ怖いね、怖いよね、ごめんねごめんね くよ病院すぐ今日帰ってこれるからね着いたよ着いた 落ち着いたからお家入ろうねうん入りますお疲れ様でした。うん、そっち行かないよ。 は明日の午後になったら取れるよ午後以降ね水も今日はちょっとだけだってつむじつむじ今日はおとなしくしててだっておとなしくしててって先生に言われたよつむじ 私今日はおとなしくだから今日はお部屋一人でいるんだよお兄ちゃんと遊べないよ痛いね痛いね言ってましたの午後ね